tengo muchas veces la dificultad de diferenciar cuando una información que me llega o una pregunta o un pensamiento lo realiza mi espíritu o lo realiza mi ego. Entonces, si él tiene alguna fórmula o cómo él puede diferenciar una cosa de otra. La forma más sencilla de, darse cuenta de la diferencia entre el espíritu y el ego es el tono o la actitud de la voz o de los sentimientos. Porque el espíritu es muy, muy gentil. Y muy amoroso. So the Spirit never commands. El Espíritu nunca te, te ordena. And the Spirit never demands. Y nunca te exige. Whenever there's a strong feeling of force. Cada vez que hay una, un sentimiento de fuerza. Or insistence. O de insistencia. Uh, that's the ego. Es el ego. Uh, the ego speaks first in your mind. El ego siempre habla primero. It's got all the opinions. Tiene todas las opiniones. All the judgments. Todos los juicios. Así que muchas veces tienes que esperar. hasta que el ego termina su bla bla bla bla. Porque el ego está lleno de reacciones. always Y la voz del espíritu siempre está esperando. For an opening to Para eh, una pequeña apertura en tu mente y hablarte. Por eso tienes que tener paciencia. Uh, Para poder escuchar esta voz. Uh, uh, Después que la estática ha bajado. Y se ha callado. Spirit El Espíritu también te dice que tu estado de la mente es tu elección. that you are never a victim. Que tú nunca eres víctima. That there is never anything outside of you. Que nunca hay nada fuera de ti. That is making you feel a certain way. Que te esté haciendo sentir de una u otra manera. So the Spirit says to take full responsibility. Entonces el Espíritu dice que tomes y asumas responsabilidad total. Por todo lo que sientas y pienses. Y todo lo que percibas también. Es tu propia responsabilidad. Así que si tienes rabia, Tú has elegido nobody, rabia. Yes, nobody else can make you angry. Nadie te puede hacer sentir rabia. It's the same with sadness. Lo mismo con la pena, con la tristeza. Or fear or guilt. O miedo o culpa. Those are all choices. Son todos, todas elecciones. Based on what you believe. Basadas en aquello en lo que crees. And so once you open to this lesson, Así que cuando te abres a esta lección, Uh, you will still feel Todavía sentirás reacciones. Pero una vez que la reacción se ha acallado un poco, working Puedes empezar a trabajar con tu mente. looking what thinking. Y puedes empezar a ver qué es lo que estás pensando en realidad. we change thinking. Entonces hay que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Uh, and to release or forgive ego thoughts. Y em, aprender a soltar o perdonar los pensamientos del ego. We just give them back to the spirit. Se los entregamos al espíritu. And say, I, do, I no longer need these thoughts. Diciéndole, ah, ya no necesito más estos pensamientos. And then, as we go deeper, we learn. Y a medida que vamos más profundo, aprendemos. That the ego is a belief system. Que el ego no es más que un sistema de pensamientos y tenemos que soltar el sistema de pensamiento completo. Y esto y este sistema de pensamiento es todo aquello que creemos de este mundo. Porque en este mundo, por ejemplo, todos creemos en el tiempo. Uh, Pero en la eternidad no hay tiempo. So the present moment Así que el momento presente is the closest approximation es la aproximación más cercana que tenemos to uh, nirvana, al nirvana or the kingdom of heaven, al reino de los cielos or eternity. o a la eternidad. So it takes a lot of practice Así que toma mucha práctica to live in the present moment. vivir en el momento presente todas las preocupaciones sobre el futuro, y todos los resentimientos del pasado, Forman parte del ego. And una vez que aprendes a escuchar a tu intuición, La intuición es muy práctica. I've been listening to my spirit for the last uh, 17 years. Yo estaba escuchando a mi espíritu por los últimos 17 años. And it's very practical. Y es muy muy práctico. It tells me where to go. Me dice dónde debo ir. Who to write to. A quién debo escribirle. Who to talk to a quién on the phone. debo llamar por teléfono. It tells me if I need to buy something. Me dice si tengo que comprar algo. Uh, or to give something away. O si tengo que regalar algo. Mostly I was giving stuff away. Yo siempre estoy regalando the Spirit says, <laughs> me dice, ¿para qué quieres conservar esto? <laughs> Solo te traerá dolor de corazón. me ha, enseñado a dejar ir mis posesiones. Y confiar que todo lo que necesito se me proveerá. cada vez que tenemos una posesión, Es bueno preguntarse. Do I have the possession? ¿Tengo yo esta posesión? Or does the possession have me? ¿O esta posesión me tiene a mí? Usually it's the second way. Generalmente es la segunda parte. Once you have a possession, it gets very difficult. Cuando tienes una posesión se pone muy difícil. Because then you have to maintain the possession. Porque tienes que mantenerla and it gets more complicated, y se complica, more work, más trabajo, and after a while you feel full of stress, y al tiempito te sientes lleno de estrés, and you say, why did I start this y in digo, the first yo para qué habré empezado esto, I was better off without this Estaba possession. mejor sin esta posesión. Yeah. So it, you have to build trust. Tienes que trabajar en hacer crecer tu confianza. The Spirit's voice is always building trust. La voz del Espíritu siempre te acompaña a fabricar, construir más confianza. And just like when you learn to ride a bicycle, es como aprender a montarse en una bicicleta. You gain more confidence. Cada vez ganas más confianza. Uh, and when you gain confidence in the spirit, y a medida que ganas confianza al espíritu, all your problems just disappear. Todos tus problemas desaparecen.